को आते हैं दो तो नजर हम मगर तो नहीं ओ या खफा खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं खाना पीना साथ है मरना जीना साथ